жалғасы сіңілі талшынның өмірін іштей қызғанатын әпкесі ара-тұра үйге қонаққа келіп кететін күйеуі мен енесі жақтырмаса да амалсыз келген қонаққа шәйін беріп шығарып салып жүрді бар бояуды бетіне батастырған үстіне суды шелектеп құйғандай ұрайгүлдің аузынан сағыз түспейтін еркін қайнапасын көрген сайын ашуға булығып талшынға дауыс көтеруді шығарды жора жолдастары айтатын әңгімелері осы ұрай күледі әйеліне іштей күмәнмен қарайтын да болған бірде жұмысындағы таныс жолдасы еркін бағана жұмысқа келе жатқанда әйеліңді көрдім сонша боянып үстіне бар жақсысын киіп алыпты ол да әпкесі сияқты көзіңе шөп салып жүрмесін абайла қатынды бастан дегендей тағы да араға от салды басында еркін бұндай сөздерге мән бермейтін күнде еститіні осындай сөздер болғасын ба ашумен талшынның жұмыс орнына барып үйге сүйрелеп әкелді де тепкінің астына алды сен қатын неге жұмысқа асылаңдап барып жүрсің? кімнің көзіне түсе алмай жүрсің байың бар екенін ұмыттың ба әлде әпкең құсап көзіме шөп салып жүрсің ба деген сияқты сөздерді жаудырып жатты ортада шырылдаған ана әзер айырып алды ашудан өз-өзін ұстай алмаған еркін далаға шығып кетіп ары-бері сенделіп жүр жұмыстан бір апта сұрынған талшын бет-аузының көгергені әлі де кейбір жерінде қалып қойды еркін болса кешірім де сұрамады ойы әйелімді ара-тұра ұрып тұрсам әпкесі сияқты болмас деген түсінік қалыптасқан ешқандай боянбай көйлектерін де кимей талтын жұмысқа шықты еркін енді минут сайын звондап тұруды шығарды арадағы бұрынғы махаббаттары сөне бастағандай телефонда да салқын сөйлеседі жұмыста санитарлар жиналыс болып жатса еркін тағы звондаған телефонды көтергісі келген старший бастығы телефоныңызды өшіре тұрыңыз деп қатал сөйлегесін амалсыз дыбыссыз режимге қойған еді жиналыс аяқталғанда дереу еркенге зандаған. телефонның ар жағында күйеуінің неше түрлі боқтауын естігенде талшын қорыққаннан намыстан жылап жіберді үйге келген талшынды қабағы қатулы күйеуі күтіп алды әйеліне сарайға жүрші деді есік алдында шағын темір тезек жинайтын сарайға әкеліп тағы да тепкінің астына алды жазықсыз таяқ жеген талшын еркінге қатты ренжіді үш қызын киіндіріп енесі жалынса да қарамастан бетінен бет қалмай анасының үйіне кетіп қалды анасы да ұлына сөйлеп жатты ұлы болса міз қақпастан өзінен көрсін деп сыртқа шығып кетті сондағы ұру себебі телефонды көтермейтіндей емханада біреудің астында жатқан шығарсың деген арам ой қызының көгала болып келгені айша ананың жүрегіне батты екі қызы да үйіне оралғаны қайбір ана үшін жақсы дерсіз әпкесінің түрін көрген інісі ашуланып жездесіне келіп жағасына жармасқан еді жездесі болса әпкелеріңе ие бол кім көрінгеннің астында жатып жүрген үлкені оңбаса одан кейінгісінен не қайыр деп одан әрі балдызының намысына дейді намыстан жылаған талшынның інісі ол кезде мектеп-тірі жасқа жеткен үйге келіп Райкүл әпкесін ұра жөнелді ортада шырылдаған ана інісіне кетіңдер үйімнен сендер сияқты жәлептер менің әпкем болмауы тиіс деп ашумен үйді қирата бастады екі әпкесі де не істерін білмей райкүл киімдерін асығыс жинап апа мен енді оралмаймын мына балаларды не қылсаң оқыл маған бала керек емес балалар үйіне өткізсең де қарсы емеспін қош болыңдар деп артына қарамастан кетіп қалды талшын болса үш қызын қайта сүйрелеп үйіне келді анасының үйінде қалса інісінің сөздері ашуына тегісі келмеді оның үстіне анасы да тез кетіңдерші мына бала ашудан өзіне қол жұмсар жалғыз тұяғынан айыра көрмеңдерші дегесін амалсыз үйге оралды күйеуі мысқылдай неменеге келдің құсап қайта келетінің бар деп одан әрі талшынның жүйкесіне тиді енесі қой балам балалардың көзінше ұрыспаңдаршы деп ортада бәйек болып жүр талшын бастығына звондап енді жұмысқа шықпайтынын ескертті өзінің ешқандай күнә жасамаған солай дәлелдемек болған еді үйден бір қадамда шықпайтын болған соның өзінде арадағы байланыс бұрынғыдай болмады отбасын сақтап қалу үшін талшын бірінші болып еркіннің көңілінен шығуға тырысып бақты барлық жағдайын жасап түнгі міндетінде қылықты болуға тырысса да күйеуінен бұрынғы жылы сөздерін ести алмағаны жанына батып барады күндер де өтіп жатты еркін анасының қинауымен бұрында намаз оқитын еді әрбір жұма сайын мешітке де барады бірақ ниеті мен ойы мүлде өзгермеген аузынан да боқтығы түспейтін жұмыс жасап жүріп ақша жинап ескілеу көлік сатып алды ол көлікті демалған кезде талшын екеуі жөндейді талшын көмектеспесе соққыға жығылатын сол бір көлік жөнделемін дегенше байғұс әйелдің естімеген боқтығы жемеген таяғы қалмаған шығар енесі де ортаға түсуден шаршаған талшынның анасының үйіне барайын десе інісінен одан қалды әпкесінің балалары бар анашы айша екі тірі жетімді ешкімге жаутаңдатпай өзі әзер тамақтарын тауып беріп отырғанда әпкесі райгүл сол кеткеннен мол кетіп тәнін сататын санадан бірақ шықты жағдайы нашарлап жүрегі айнип бастаған мазасы болмай талшын тез салып көргенде екі сызық шығып қуанып кетті іштей алладан ұлды нәсіп етші деп жалбарынды бар ойы еркінге ұл туып берсем бұрынғы ыстық махаббатымыз қайта оралады деп үміттенген еді кешке күйеуіне қуанышты жаңалықты айтқан қабағы түйілген еркін тағы да қосақтасып миды ашытатын болдың ғой қоян сияқты туа береді екенсің сен ақ деген сөзі әйеліне өте ауыр тиді көздерінен ытқып жас шыға теріс қарап таңға дейін ойланды ерте тұрған талшын баланы алдыртуға шешім қабылдаған болатын енесіне айтқаны солақ екен шошына қарап айналайын-ау құдайдың бергенін көп көрдің бе байыңа ашуланып балаңды өз қолмен өлтіресің бе сәбидің не жазығы бар ертең өкінетін де өзің ғой қарағым еркек деген баланы қолына ұстамайынша айта береді туылған соң қолына ұстағанда ғана олар әке екенін сезінеді енесі біраз ақылын айтып талшынды райынан қайтарды бұл уақытта еркіннің осылайша өзгеруіне жолдасының әйелі анаргүлдің себебі де бар бала кезден араласатын еркіннің құрдасы әрі досы мырзабек әлі күнге дейін достықтары бұзылмаған талшынға осы анаркүл мүлде ұнамаса да күйеуі үшін араласатын анаркүл екі баласы бар шошаңдап қалған әйел сөйлеген сөздері арсыздау болады күйеуінің жолдасы еркінге көптен бері есі кетіп жүрген әзіл-қалжыңы аралас андай-мұндай сөздерді де айтып ақыры еркінді қойнынан бір шығарды басында ұяты құсқан еркін бара-бара нәпсінің құлына айналғандай он жастағы жастар сияқты телефонмен жиі сөйлесуді шығарды талшын естіп те үлгірді телефонда анаргүл өз күйеуін жамандап жатқан екен өзі әйел болып күйеуінен қанша таяқ жесе де еш уақытта ешкімге жамандамады бірде анаргүлден хабарлама келген түннің ішінде хабарламада жаным сені қатты сүйемін сағынып кеттім деген сөздерді оққанда бір түрлі болып кеткен ұйықтап жатқан еркінді жұлқылай оятып анаркүл екеуіңнің араларыңда не бар деп ашулана сөйледі өтірігін жасыру үшін еркін шапалақпен тартып қалды сен қатыңның есің дұрыс па байқамай түсіп кеткен шығар енді тағы телефонды ақтаратын болсаң басыңды жарамын тағы да себепсіз кінәлі болған талшын өксігін баса алмай бөлмеден шығып кетті ас үйге келіп тамырын пышақпен кесуге оқталды бір сәт ойланбастан өлгісі келген жүктіліктің әсерінен жүйкесі сыр берген тұғын қолына пышақты алып екі көзін жұмып енді пышақпен қолын кескелі жатқанда қыздарының бірі анашым деп жылап оянып кетті қалғандары да оянып әжесі жата ғой құлындарым деп жатыр қызы болса әже анамыз бізді тастап кетпесінші әже деп жылауын қояр емес есін тез жиған талшын өзінің мына қылығын жек көрді құдайым-ай мен сорлыны кешірші бұл қайткенім өз-өзімен іштей сөйлесіп қыздарының қасына барды жылаған қызы анасын құшақтап тәтті ұйқыға кете барды талшын қыздарының тәтті ұйқысына қараумен таңның атқанын байқамай да қалды сол кезде қызының анашым деп жыламағанда ана өмірге аттанар еді бұл да алланың бір белгісі шығар жүкті болса да әйелінің еркінге қадірі болмады қол жұмсауын да қояр емес болмайтын жағдай үшін де жүкті келіншегіне қол жұмсайды әбден анасының таяқ жегенін көзбен көрген қыздары да әкелерінің қасына жолаудан қорқатын болған соңғы кездері ашықтан ашық осы сенің неге анаркүл сияқты күйдең не бөксең жоқ еркек қызығатын фигураң жоқ анаркүл сияқты күліп жүрмейсің үнемі қабағың қатулы деп те тиісті талшын тумасынан арықша келген нәзік қана қыз еді үйленгелі балалы болғанда одан сайын жүдеп кеткен байғұстың қабағы қайдан ашылсын бар уайымы ішіндегі сәбиін аман-есен өмірге әкелу ара-тұра жейтін таяғынан ішін қорғап жүретіні әрі сүйіп қосылған күйеуінің өзіне мүлдем көңіл бөлмеуі қайбір әйел үшін жақсы дерсіз жарынан жылы сөз естімесе қалай көңілді болып жүреді күндер де зулай талшын сол бір таяқтың әсерінен ерте босанды әрбір жұмада еркінге ыстық су дайындап талшын аздап ысқылтымтау қылып қойған еді дайын суды енесі білместен үстіне аздап тағы ыстық су құйып қойды талшын кір жуып жатқан жұмыстан асығып келген еркін құманды алды бір кезде аюдай ақырып сен қатын мені күйдіргің келді ме деп қолындағы құманды сумен қосып лақтырғанда келіншегінің ішіне тиді бүктеліп жатқан жүкті әйелді одан әрі тепкінің астына алғанда енесі мен көршілері ортаға түсіп әзер ажыратты қансырап жатқан қызды ауруханаға тез жеткізіп ақ халатты абзал жандар баланы әзер-аман алып қалды соққы тиген шақалақтың арқа жағы көгеріп шықты екі ай бойы емханадан шықпай ұзақ ем алды бұл кезде еркін тайрандап, аңдығаны анаркүлдің төсегі болатын мың асқанға бір тоқсан демекші еркін мен анаркүлдің былықтарының үстіне күйеуі түсті Бақтыдан ескертпей келген күйеуі өз жолдасының сыртынан мынадай әрекет жасағаны намысына тиіп пышақ ала жүгірген болатын жанының тәттілігі сонша еркін шалбарымен іле-шала терезеден қарғып түсіп көлігіне қарай жүгірді анаркүл дір-дір етіп бөлмесінің есігін бекітіп үлгірді үйдегі анда-санда мінетін мотоциклін оталдырған мырзабек еркіннің ізінен қуа жөнелді жаны шыққан еркін де қатты жылдамдықпен келе жатқанда жүк көлігіне соғып артынан жетіп келген мырзабек те тежегісін баса алмай көлікке соғып ұшып түсті тағдыры ма әлде дәм-тұзының таусылғаны ма жазықсыз мырзабектің басына ауыр соққы тиіп о дүниеге аттанды еркін болса бір ай жан сақтау бөлімінде жатып есін әрең жиды бел омыртқасы зақымданып мәңгіге мүгедектер арбасына таңылды осы атқа дейін күнәлары үшін әлі күнге дейін әрбір күнін өкінішпен өткізетін еркін әрбір намазын шын ниетімен оқып алладан кешірім сұраумен күндері өтіп жатыр талшынды бақытты деп те айта алмаймын үш қызы мен ұлы үшін өмір сүріп жатыр ажыраспақшы да болған бірақ енесі мен күйеуі жалбарына аяғына жалғасын әсіресе еркін тастап кетсең өлемін деп айтқасын сол үйде қалуға мәжбүр қайта жұмысқа орналасып бала-шағаның қамымен жүрген талшында кейде нәпсісі азғыратын болған ер адамның ыстық құшағын аңсайтынды шығарды балалары есіне түскенде бұл ойынан шошып кетеді не десек те пендеміз ғой кейіпкер сіздерден өтінек кеңес сұрағысы келеді балаларымды алып жаңа өмір бастасам ба әлде өмірбақи еркіннің жағдайын жасап балаларымның бақытын ойлап өз бақытымды ысырып қойсам әбден басым қатты бұл ойдан қалай шығамын осы парақша арқылы сырымды сіздермен бөлістім кеңес жазыңыздаршы деп сөзін аяқтады соңы